Mais je m'en fous, j'ai pas un sou. Ah, moi, j'ai pas un sou. Moi, j'ai 12 euros. Je m'en fous, j'ai rien du tout. De toute façon. <laughs> Je trouve Allez, ok. Allez, on bouge. on est et on bouge. Non, mais attendez, c'est bon, c'est tout qui l'a rangé. Vous avez pas Non, aucun. Non, non, non. Essa, essa cantar, depois eu vou